hacer masa de sal. Necesitaremos harina de trigo, sal y agua. Por cada cucharada de sal serán 2 cucharadas de harina y 100 mililitros de agua. En caso que quieras hacer más, puedes duplicar las cantidades. Cuando la mezcla llegue a este punto, deberás usar tus manos. Puedes cubrirlas con guantes o usar un poco de harina para que no se pegue la masa a tus manos. Amasa hasta que quede una consistencia homogénea. Integren todos los ingredientes. Verifica que tenga esta consistencia. La masa estará lista cuando ya no se pegue a tus manos. Antes de utilizarla deberás guardarla en una bolsa plástica o en un topper hermético. Llevarla al refrigerador por un mínimo de 30 minutos. Para hacer tus manualidades puedes pintarla con pintura acrílica o colorante vegetal. O bien, si lo deseas, también puedes pintarla después de dejarla secar. ocuparla para lo que quieras moldear.